Ici-bas, dans les douleurs. Toujours c'est, toujours c'est. La cité, la cité céleste. Belle aura, Ici-bas, ici-bas. sujo, eu sei. into his soul lolungwendo uma uh. sei yoweling lile ngaba sei kwe Jordan nei Sous On va loin L'opélénia oui Vegan Pues Wena wongi bamba santa Angola Si notre patrie, notre patrie, patrie. Ah oh, regarde, Tina Sonopanoche. sopana na sopana mitsono kuluba siti paye Pano bano Jesus, so Banana.